أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم الله تعالى مقدس في كتاب مدايته ترسو تاسين Бүгенге вәгазебез оялу хакында булачактыр. Һәм дә укыган хәдис билгеле рәвештә безнең бер хәдис җыючылар. Алар алтау. Имам Бухари, Имам Тирмизи, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа. Ягъни имам Бухари гына түгел, ә алар алтау, алты җыентык хәдисләр, әйтәләр аларга көтүбү ситтә, алты, алты кеше, алты кеше үз гомере буена җыйганнар пәйгамбәрнең хәдисләрен. Җыйганнар ни өчен? Чөнки пәйгамбәребезнең сүзләре Дөньяда таралган булган һәм дә һәрбер халыкка яки дәүләткә ебәргән вакытта сахабәләр ул аларга өйрәткән ниндидер булса гыйлем. Шуның өчен бу хәдисләр, ягъни пәйгамбәрнең сүзләре дөньяда таралган булган. Шуңардан да шушы алты кеше пәйгамбәрнең хәдисләрен кайда ишеткән булса да, һәм дә ишетү генә түгел, ә кем аны сөйләгән, кем аны ишеткән, әйлән әйтәләр, иснат, ягъни Хәдисне сөйләүче кемнән ишеткән, кемгә ишеттергән, шушы чылбырны өйрәнүчеләр алты. Хәтта, хәтта пәйгамбәребезнең хәдисләрен җыючы шушы берсе, Имам Бухари. Ул хәдисне җиңел генә сөймәгән, ә ишеткәннән соң Пәйгамбәрнең каберенә килгән булган, Мәдинә шәһәренә, Мәдинә Мөнәввара. Гусел алган, һәр вакыт кабер кырында намаз укыган һәм ишеткән хәдисне пәйгамбәргә сөйләгән. Аннары сораган, дөресме? Кызыгына китерәс, кеше килә кабер янына һәм сөйләшә. Бүгенге көндә хаҗга барсагыз, Анда сөйләшү түгел, якын да китермәскә мөмкиннәр. Ә вакыйгада шундый хәл булган. Һәм дә бер вакыт һәм гомумән гел имам Бухари ишеткән булган хәдиснең дөрес икәнлеген, ягъни җавап килгән Русча положительный, татарча бу ничек була, мөсбәт, уңайлы җавап килгән вакытта ул үзенең җыентыгына китабын язган булган. Ләкин бер вакыт шушы хәдисләрне җыючы хәдис ишетеп килә пәйгамбәрнең каберенә, гусел ала, намаз укый, пәйгамбәргә хәдисне әйтә, йоклап ята, төшендә җавап күрми. Бер тапкыр кабатлый, ике тапкыр кабатлый. Берничә көн гусел ала, намаз укый, ишеткән хәдисне пәйгамбәргә сөйли, җавап юк. Ә хәдиснең укылышы ничек? Әл-хая минәл иман. Шулай әйтә пәйгамбәребезгә бу җыйган кеше. Ләкин әйтергә була, бу хәдис бит Коръән түгел, Коръәндә генә бит тәҗвид дип әйтергә була, ләкин пәйгамбәрбез барыбер нәрсә әйтә? Әл-хаяу дип аңа әйтә. Һәм дә шушы хәдис бүгенге көндә бар. Шуның өчен кем тәҗвидсез укый, әл-хая минәл иман. Ул да дөрес. Ләкин пәйгамбәребез хәдис җыючыга нәрсә әйтә? Әл-хаяу минәл иман дип сузып әйтеп, ягъни тәҗвид белән. Будан нинди мәгънә? Оят иманнан бер дигән хәдис. Димәк, безнең Бар, калеб. Калебне инде. Әл-хаяу минәл иман, иманнан дыр оят. Ул да безнең калебтә. Калеб дигәнебез шушы күкрәк түрендә. Бу да инде безнең Фуат белән бутамыйбыз. Инде аны ятлагансыздыр. Бар Фуат, бар калеб. Фуат ул канны җигерткән ит, ә калеб ул күзгә күренмәгән күңел, яки духовный двигатель дип әйтергә була. Шушында булган иман һәм даның бер бер иман бакясындагы гөл дип әйтик, ул гөлнең дә берсе, иң матур гөл ул да булса оялу. Нәрсә ул оялу? Оялу ул иң беренче нәфеснең күкрәк киерүеннән саклаган бер сыйфат. Күкрәк киерелү бу сакчысы кем? Оят. Оят саклый күкрәкне киерүдән. Бу хосуста пәйгамбәргә карасак, пәйгамбәр беләбез, булды һәм ир гаиләдә, аннары булды капитан дип әйтикме, командир дип әйтикме, гаскәр булды. Аннары булды патша. Бөтен Мәдинә, Мәккә аның кул астында патша дип әйтергә була. Әйтергә була Глава администрация дип әйтергә була, чөнки ул сүзе үтүче кеше иде. Аннары әйтергә була аны вождь дип әйтергә була, предводитель дип әйтергә була. Ләкин шуңардан да карамастан беләбез, Сахабәләр утыра иде, ә суны ул ташый иде аларга. Хәтта ул вождь. Менә бу нәрсә, Пәйгамбәребезнең иң югары булган оятның күрсәтүчесе, ягъни үрнәк. Аңарда булган иң камил дәрәҗәдә үрнәк. Оят хосусында, әлбәттә. Нәрсә ул оят? Оят ул иманның аерылмас Лязым, мөһим булган бер күркәм сыйфаты, иманның аерылмас сыйфаты. Хәдиснең вәгазьнең алдында әйттек, әл-хаяу минәл иман. Оят иманнандыр. Шуңа кайбер искә алабыз кеше вафат итсә, күмгәндә карыйлар Теге күзне кысып, мөселманмы, мөселман түгелме? Әгәр кеше гыйлеме булса, хәдисләр әз генә булса укыган булса, ул аны мөселман итеп күмер, чөнки хәдисләрдә күп әйтелә. Йөздән бер ишарат булса иман хакында, мөселман кебек күмергә дигән. 99 булсын көферлек, Мәсәлән, киеме кәфер кебек киенгәндер, аннары мәчет түгел, башка урынга йөргәндер. 99 шундый минусы бар. Бер плюсы бар, дингә бәйле. Ләкин моны кем белә инде, әлбәттә, кем укый, шул белә. Әйтәләр бит, знание это свет. Шуның өчен кем укымый инде, кем аның кулына эләгә, үлгәндә дә кыен. Көмергә мөмкиннәр ничек? Кәфер кебек. Хәтта бер плюс булырга мөмкин. Аннары нәрсә дидек? Иманның аерылмас бер зиннәте, украшение, иманның. Шуңа әгәр кемдә оят бар, димәк ки, нәтиҗә эшләргә бар. Димәк ки, ул кеше иманлы. Әйе, намазы юктыр, кыяфәте туры килмидер, бәлки түбәтәй юктыр, бәлки носки кимәгәндер. Бәлки бөтенләй тузып беткәндер, ләкин иманы бул, иманының барлыгын каян беләбез? Бар моңарда оят. Һәм дә нәрсә ул оят? Оят ул бузыклыктан саклаучы бер калага. Кем бу сүзне куллана инде? Крепость яки әйтергә була щит. Яхшылыкка өндәүче, ә бузыклыктан тотып тотып торучы бу нәрсә? Бу сыйфат оялу сыйфаты. Шуның өчен кемдә оялу сыйфаты була, ул һәр вакыт шушы сыйфат аны гел яхшылыкка алып бара. Гел яхшылыкка. Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләргә иң беренче очракта шөкергә итүче, алып баручы ул да булса кирәк оят. Оят кына шөкергә алып баручы, ягъни Алла Тәгалә бер нигъмәтне бирде, кеше гадәттә әйтә рәхмәт. Кеше кешегә бирсә бер нәрсә рәхмәт итә. Монда Алла Тәгалә сүз сүз сүз бар, Алла Тәгалә хакында. Алла Тәгалә бирсә, димәк, кеше шөкер итергә мәҗбүр. Һәм дә моны кем эшли? Кемнең ояты бар? Шул кеше рәхмәт итә Аллаһ Тәгаләгә. Һәм дә инде монда, әлбәттә, уйламаска, ниндидер Аллаһ Тәгалә бер зур бер бүләк иткән икән дә, йортмы яки машинамы. Монда сүз бара нәрсә хакында? Иң беренче. Иман биргән, аяк биргән, кул биргән. Әлбәттә, кеше аны оныта. Ул теге аяксыз кешене күргәндә генә исенә төшә, ул минем аягы юк, минем аяк бар. Ул минем кул юк, минем колым бар. Ул минем тел юк, минем телем бар дип, шунда гына искә төшә, ләкин Аллаһ Тәгалә барыбер ярдәм итә искә төшерергә. Чөнки Ул Рахман һәм Рахим. Шул вакытта кеше шөкер кылырга тиеш. Шөкер кылса, димәк ки, шатланырга була, оят бар дигән сүз. Һәм дә шулай ук оят нәрсә ул? Үзенең кешенең Аллаһ каршындагы булган кимчелекләрен тану һәм күрү. Бу да оятның бер нәтиҗәсе. Шуның өчен ислам динендә дә иң яхшы сыйфат, иң яхшы холык, холык ул да булса оялу холкы. Чөнки әйттек, пәйгамбәр хәдисендә оялу ул иманнан дип әйтте. Иманнан ул оялу. Ягъни кеше оялса, димәк, иманы бар. Имансыз кеше ояламыни? Әлбәттә, безнең күзебездә кәфер кеше оялса, димәк ки, уйлары кирәк, бәлки ул кәфер түгелдер, кем белә. Бәлки аның аяклары, куллары күрсәтәдер кәферлекне, ә күңелендә бәлки иман бардыр, кем белә. Шулай пәйгамбәрнең бер хәдисендә бар, бер сахабә бер кешене үтерә. Ә, үлер алдыннан теге кеше әйтә иман сүзләрен. Пәйгамбәр әйтәләр, фәлән-фәлән кеше мөселманны үтерде. Пәйгамбәр сорый, не үтердең? Ә ул бит кәфер булды дип әйтә. Ә син каян беләсең дип әйтә. Һәл шакакта калбәһу, әллә йөрәген ачып карадыңмы дип әйтә. Шуның өчен йөрәктә нәрсә бар, иман бармы, иман юкмы, беркем дә белми. Шуның өчен менә бу сүзләрне кәфер дип сүзләрне куллану бик куркыныч. Бигрәк тә безнең халыкта урыс телендә сөйләшсәң нәрсә дип әйтәләр? Кәфер телендә сөйләшмә дип әйтәләр. Зурдагы зур яшьтәгеләр. Урыс теле кәфер теле булдымы ни кайчаннан бирле? Аллаһ каршында бөтен телләр дә бер түгелме ни? Шуннан соң Пәйгамбәребез әйтә, Аллаһ Тәгаләдән лаеклы рәвештә оялыгыз, лаеклы рәвештә. Чөнки Аллаһ Тәгалә арагызда ничек ризыкларны бүлеп билгеләп бирде, шулай ук сезнең холыкларыгызны да бүлеп бирде дип әйтә. Холыклар да шулай бүленгән. Пәйгамбәребездә бөтен яхшы сыйфатлар бар. Ә сахабәләргә карасак, һәрбер сахабәдә пәйгамбәребезнең бер ә, камил дәрәҗәдә, полноценный дәрәҗәдә сыйфат һәрбер сахабәдә бар. Пәйгамбәребездә полностью бөтенесе дә бар. Шуңа пәйгамбәребез әйтә, Аллаһ Тәгалә бүлеп бирде дип әйтә холыкларны. Һәм дә пәйгамбәрбез әйтә, Ничек син бер кешедән оялсаң, Аллаһ Тәгалә шулай уянуны киңәш итәм дип әйтә. Ничек кешедән оялсаң? Мәсәлән, мисал әйтер булсак, бер кеше урамда штанын төшереп сия аламы кеше алдында? Юк, сия алмый. Ә, туганы Али булды. Бер дә Али дип әйтмәде, карагыз. Әбу Бәкер дип әйтте. Әгәр дә шундый бер хәбәр килсә, миннән соң пәйгамбәр булачак дип әйтсә, шундый хәбәр килсә, мин әйтермен, ул әйтә, Әбу Бәкер булачак. Ләкин пәйгамбәрдән соң пәйгамбәр булмады. Димәк, Әбу Бәкер Сиддык иң югары дәрәҗәгә ия булган Пәйгамбәрләрдән соң кеше. Нәрсә аның хакында мәгълүмат бар? Әбу Бәкер Сиддык хәзрәтләре Бәдрәфкә кергән вакытта, Бәдрәфтә аркасын, сыртын терәп терәгән булган дуварга, диварга, стенага һәм дә аннары Киеме белән мөмкин кадәр капланып һәм дә башын каплап, шулай үзенең хаҗәтен үти торган булган. Моны без укыганда да кайбер укытучылар әйтә иде, ләкин барыбер гыйлем китә әкрен генә кыямәткә кадәр. Кайбер укытучы моны әйтми дери, кайбер укытучы белми дери, кайбер укытучы белә дери. Туалетка кергәндә башыгызны каплагыз дип әйтәләр ди. Әлбәттә, бу түбәтәй белән түгел, башка түбәтәй белән. Чөнки бу түбәтәй намаз түбәтәе, анда пычратырга ярамый. Шуңа әйтәләр, дежурный булсын бер башлык. Бу кем? Бу Абакр Ас-Сиддыйк. Бәдрәфтә шундый хәлдә кергән хаҗәт үтәргә. Һәм дә сахабадан икенчесе Әбу Муса әл-Әш'ари хәзрәтләре әйтә. Ул әйтә, Мин тәхәрәт алганда караңгы бүлмәдә тәхәрәт алыр идем дип әйтә. Чөнки Аллаһтан ояла идем. Һәм дә тәхәрәт алып беткәнче арканы турайтмыйдыр идем, шулай кәкре йөридем дип әйтә. Тәһарәтне алып беткәнче. Караңгы бүлмәдә дип әйтте. Нәрсәдән? Оялудан дип әйтә. Һәм дә Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям шулай бер сөйләшкән вакытында әйтә. Аллаһ Тәгаләдән хакын биреп, хак, хакын үтәп, лаеклы рәвештә Оялыгыз! дип әйтә сахабәләргә. Сахабәләр әйтәләр, эй Аллаһның илчесе! Эй Аллаһның Расуле, Аллаһ Тәгаләгә мактаулар булсын. Без Аллаһтан кирәккән кадәр лаеклы рәвештә оялабыз, дип әйтәләр. Ләкин пәйгамбәребез дә юк, алай түгел. Ул алай җиңел түгел. Кем Аллаһ Тәгаләдән хакын биреп, лаеклы рәвештә оялса һәм башын һәм башка әгъзаларын каплар иде. Аннары Карнына, ягъни корсагына, эченә нәрсә керә, ул аны тикшерер иде һәм дә саклар иде. Ягъни бу ризык хакында сүз бара. Бүгенге көндә ризык мәсьәләсе киң, ләкин барыбер кеше ашаганын нәрсә әйтә? Гына хәсә әзерләүчегә була, дип барыбер ашый. Ягъни курку сәләте юк. Әлбәттә, монда сүз тормый фанат булырга, теге һәр нәрсәне шикләнергә. Тик сорарга кирәк. Ә ул сорамый да, пешерүчегә гөнаһ дип әйтә. Пәйгамбәребез әйтә, оялу була кайчан югары дәрәҗәдә, кайчан кеше курка, нәрсәнең ашказанына керә. Һәм дә югары дәрәҗә нәрсә ул кайчан кешем кеше үлемне һәм дә череп туфракка бирелгән вакытны уйдан чыгармый. Бу кеше лаеклы рәвештә дип әйтә һәм дә шулай ук дөньяда яшәгән вакытта Зиннәтләрне ташлый һәм дә шушы кеше генә Аллаһтан хаклы рәвештә оялган була, дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Һәм дә инде ничек алда әйткән рәвештә Пәйгамбәребезнең булды сыйфатлары һәм дә һәр сыйфатын һәр бер сахабә үзенә алды. Камил дәрәҗәдә. Полностью копия. Шуның берсе Әббәкер Сиддык булды, пәйгамбәрнең дусты булды. Икенчесе булды халиф Умар. Ул да булды гаделле, мукаммал, камил дәрәҗәдә. Һәм дә өченчесе булды да аның исеме Усман. Асман, Усман, Зин Нурайн дип әйтелә. Пәйгамбәребезнең ике кызын алган Халәҗефетлеккә. Пәйгамбәребез әйтә, Кызы вафат иткәч, икенче кызын бирә, икенче кызы вафат иткәч, әйтә, Эй, Усман, тагын булса иде кызым, тагын сиңа бирер идем, өченчесенә, дип әйтә. Ягъни яхшы булган кияү. Һәм дә бу сахаба хакында нинди сүз бар? Кайчан мәчеткә керәдер Усман, пәйгамбәр утыра, сахабәләр утыралар, пәйгамбәр баскан. Сахаба әйтәләр, әй Расул Аллаһ, без керәбез, син басмыйсың, ул керә, син басасың, ния дип әйтәләр. Абакр керә, басмый, Умар керә, басмый, Усман керә, баса. Өченче халифә, тарих буенча, пәйгамбәрдә ничек мин басмыйм? Фәрештәләр баса дип әйтә. Бу нинди мисал? Бу мисал оят хакында. Ягъни Усман радиаллаһу кайчан булды? Бу дөньяда оялу булды шулкадәр югары дәрәҗәдә, хәтта фәрештәләр оялды кемнән? Кешедән. Ягъни Госман керә, фәрештәләр оялып торалар. Аны, аны әлбәттә, без күрмибез, ләкин пәйгамбәр күргән. Ягъни, ничек әйтәләр, виждан түгел, тән. Тән белән, рух белән керә бина эченә. Бина эчендәге фәрештәләр күреп Госман сахабәне оялыр. Басалар. Шуның өчен шушы мәчеттә утырган вакытта аякны сузып, кирелеп, анда белмим, кеше арый бит, сузылып ята мәчеттә. Ул кайбер вакыт онытып китә бу. Минем бүлмәме спальни или гостиной иде бу, или мәчет идем дип кайбер кеше онытып китә. Шуңа искә алыгыз, бу күрсәтмешне напоминаю, бу мәчет. Мәчеттә дайка шулай ятам, дайка шулай ятам, алай ярамый. Өйдә, пожалуйста, да, өйдә ятырга можешь. Опять оялу булмаса инде. Оялу булса, өйдә дә ята алмыйсың, өеңдә фәрештәләр булса. Ә кем теләми өйдә фәрештә булуын? Бөтен кеше тели, наверное. Шуның өчен урысча әйтмешли, как привлечь внимание ангелов? Үзеңнең гәүдә белән. Әгәр оялып йөрсәң өеңдә, Беркем дә күрми сине, әйе, Беркем дә карамый, әйе, Камера юк, сиңа беркем дә сүз әйтми анда, Шәдә йөрисеңме, шортикта йөрисеңме, майкада йөрисеңме, Анда сузылып ятасыңмы, аякны аерып ятасыңмы анда, Беркем дә күрми, ләкин фәрештәләр шуны карап, йә килә, йә килми. Шуңа кем аларны хочет, теге балык тотканда ничек подкормка сибәбез, вот кем шундый подкормка хочет, фәрештәне чакырырга. Ул ничек чакырырга була? Үзеңнең оят белән оказывается. Оялып йөрсәң өеңдә, фәрештәләр килә.